Tenim un objectiu ambiciós que són 8.000 donacions a tota Catalunya. No tinc cap mena de dubte de que ho podem aconseguir, perquè tant Barcelona com a ciutat i com a capital de Catalunya i el conjunt del país crec que ja ha demostrat en moltes ocasions la seva capacitat de mobilització, de solidaritat, de generositat i amb les grans causes hem de dir que mm, tant a Barcelona com al conjunt del país, quan hi ha una crida, la gent respon i la gent es volca no? i segurament és dels, dels motius d'orgull més gran que, que podem tenir tots nosaltres.